Вітаю вас на каналі, друзі! З вами Тарас, і сьогодні я хочу проговорити знову про пристрій, який відновлює акумулятори, в даному випадку свинцево-кислотні акумулятори. Ось, І це вже виходить друга частина відео. В першій частині я показував, що воно дійсно працює, що перекресований акумулятор запрацював. І ось, як бачите, я назбирав трошечки більше акумуляторів. В даному випадку в нашому відео буде приймати участь 12-амперний свинцово-кислотний акумулятор віком десь близько 3-4 років, який в мене пропрацював на скутері для стартера. Стартер е, там не слабенький, скажімо так, для знатоків 139 QMB двигун він має силу струму запуска близько 70-60 А. Бо 50 амперним я пробував амперметром заміряти, він просто зашкалював і все. Е, так от, він в мене часто крутив, так як кстати, не працює, і все навантаження великі струми виходило на нього. Як бачите, тут же модернізована клема в нас вийшла, бо вона відгнила. І таким чином це перший акумулятор. Е, другий і третій акумулятор мені надав адміністратор форуму Electric Mobile Orb.ua. Всі силочки в описі, до речі, силки на цю всю схему і е, скажімо так, розмову, форум про відновлення сенцево-кислотних акумуляторів, саме про них нас іде річ. Е, перепрошую мову, будуть також в описі. От, Тобто обидва акумулятора мені досталися у замкнутому, ну не замкнутому, скажімо так, стані. На них було 0,44 і 0,46, якщо я не помиляюся, вольта. Тобто вони не працювали взагалі. Е, даний акумулятор він простояв трошечки на цьому пристрої, і я ну, можу навіть вам, е, скажімо так, похизуватися, що він працює. Бачите, не сильно, але працює. Лампочка накаляється. От, е, Даний акумулятор він замкнутий скоріше всього в нього між собою пробиті дві банки, тому що при заливі дистильованої води в одну, вона переливається в другу і повітря виходить з другої. От такі справи. І третій акумулятор він переплюсований. До речі, всі три акумулятора на 7 Ах китайського виробництва. Е, і повернемось до третього акумулятора, він переплюсований. Е, і також після переплюсовки в нього замкнула дві банк. Якщо не помиляюсь, так. Дві чи три, здається, дві. Е, так от, друзі, ми його ніяк не могли, я в першій частині казав, що ніяк не могли його живити, потім зібрали даний пристрій і він почав працювати. От, е, Навіть зараз можу продемонструвати, лампочка 55 Вт галоген ставиться аж один соклик, кому цікаво. Як бачите, вона світить і працює. І третій найбільший наш учасник відео це акумулятор Bosch. Bosch Silver на ньому написано, як модель 100 Ампер він має. І як заявлено було, пусковий струм, е, здається, 600 Ампер. А ні, перепрошую, це, це модель. Е, ну, Суть не в тому, друзі, суть в тому, що він також переплюсований. Е, і окрім того, він не обслугований. Даних 4 акумулятора всі обслуговуємо, тобто в нас є доступ до пробок і ми можемо долити в них воду чи кислоту, чи суміш взагалі. Е, в такому плані нерозборні, вони вони всі залиті. Даний акумулятор він не обслуговуємо, в нього були просто клапанки для випускання газу при кипінні. От. Але все ж таки цікаві взяли своє, ми одну банку розрізали, подивилися, що там є, заклеїли назад. Звісно, так робити не бажано, але цікавість бере завжди верх. Так от, друзі, на даний момент до схеми підключений великий акумулятор, і він зараз працює, заряджається. Також після переплюсовки даний акумулятор замкнув. Е, не повністю, але добре замкнув. І ми його ніяк не могли також оживити, як тільки не пробували. Е, і таким чином вийшло, що е, після цього пристрою він знову став працювати, його, здається, навіть відновлює. От, Давайте перенесемося ближче і поглянемо, що ж змінилося в нашій схемі. В принципі, е, несуча скажімо так, частина схеми, основна, вона залишилася тією, ж, лише змінилася ось ця підкладка, просто це конектор для Arduino. От, Додався в нас датчик току, але він е, може вказувати дані трішки неправильно, так як в нас йдуть е, провідники і на них також відбувається спад і струму, і напруги. Е, ось, Поміняли замість реле два транзистора. От, Це встановлено для того, щоб е, швидко дія схеми, бо реле йому потрібно час на спрацьовування. І прописали, до речі, таку таку нову фішку, що швидкий режим. Е, дисульфації, скажімо так. Тому щоб е, він працював коректно, правильно, встановили транзистори, в яких швидко діє швидше, швидше, ніж реле. Е, так от, друзі. Як бачите, лампочка залишилася та сама на 21 Вт, вона, на жаль, зараз за кадром, щоб вас не сліпила. От. Так от, у нас з'явився також дисплейчик, на якому вказуються дані. У напруга 13,2 вольта. Далі із заряду, тобто ток заряду наш дорівнює 1,18 вольту. Е, зараз 16, як бачите, е, покази знімаються в той момент, е, коли цикл закінчується, тобто дія. Тобто зарядка, наприклад, у нас триває там, 2 секунди і на 1,9 секунди вона знімає цей показ. Так само і на зарядці. Перед вимкненням лампи і перед вимкненням зарядки. От, Далі в нас йде і розряду 1,38 А, 37, як бачите. Ось, І Приблизний опір акумулятора, знову ж таки, я нагадую, що у нас іде спад на провідниках, і окрім того, що відбувається спад, також на них є опір, тому сюди може потрапити і опір наших провідників. І 0,22 е, на даний момент це багато, повинно бути в межах 5 сотих, 1 сотої, тобто чим менше, але не замкнуто. І знизу циклічність, як бачите, 69 число. Е, в даний цикл входить, е, ну як цикл, в дану дію входить 70 циклів розряд заряд. Тобто принцип в той же, але е, додались деякі моменти. Якщо от 70-й цикл у нас пішов, якщо наш акумулятор впав в опір його до потрібного, наприклад, прописано, якщо я пам'ятаю точно, це 5 сотих Ома. Якщо опір впав, як бачите, обнулилося, бо у 70-й цикл все пішло по кругу. На п'ятому, до речі, позначці він міряє опір акумулятора. Так от повернемось до того, якщо опір акумулятора падає до 500 вольта, він вмикає, е, ой, перепрошую, не вольта, а ома. Він вмикає швидку, скажімо так, десульфацію, тобто розряд заряд, розряд заряд. І вже там не так, як зараз, що тривалим часом, а трошечки швидше, набагато швидше. І воно моргає як е, повторювач поворотів. От, Таким чином акумулятор можна розкачати. Е, даний акумулятор у нас поки що заряджається, він е, ну, не гріється, скажімо так, але працює. От, Поглянемо також на саму схему, я пересуну просто камеру. Оп, сподіваюсь, буде видно. Е, залишився той самий вхід наживлення, так само залишився DC-DC, який тримає струм і напругу, силочки на ось це все будуть в описі, звісно. Е, тобто в нас йде індивідуальна схема під акумулятор. Вона може сама е, працювати, вичисляти, як потрібно працювати, але все ж таки поки що тимчасово струм ми виставляємо на DC-DC. Наприклад, ток зарядки там Ампер, скільки нам потрібно. Звісно, воно ще залежить від акумулятора, чи буде він брати, чи ні. От, І напруга. Тобто в даному випадку я не пам'ятаю, скільки в нас виставлена напруга, і DC-DC намагається тримати струм за рахунок напруги. Тобто, якщо струм Ампер, він його більше або менше не дасть. Він буде тримати конкретно Ампер, але напругою буде його коригувати. І, і тоді, вже, коли напруга дойде, він буде тримати напругу. Тобто, якщо 14 у нас виставлено і ток Ампер, він е, до 14 вольт буде тримати струм, тобто ампер, ампер, ампер, поки не виросте напруга. А коли буде 14, він же струмом почне коригувати так, щоб залишався струм максимально. Е, так от, друзі, також є ще така фішка, що якщо в акумулятора з'являється напруга, розмикається банка, це прописаний скачок напруги. тобто Е, в нас акумулятор може бути з декількома замкнутими банками. І на той момент, коли банка може відімкнутися в певний час, їй потрібно набути заряду. В цей момент схема розуміє, що відбувся скачок напруги, і вона просто дає зарядку для того, щоб працював. То принцип такий, як в попередньому відео. От, е, Датчик тока, як я казав. Е, Ну і поки що у нас все працює. От. Ну, Покажу ще трошки акумулятор. На акумуляторі також встановлений Е, вольтметр. Як бачите, на даний момент 12,2 і 4, 5. Я пальцями за схему не тримаюся, я за корпус, бо, можливо, хтось подумає, що я там замикаю доріжки. Ну, от Розряд, як бачите, падає, пішов заряд 12,2, 3. І таким чином циклічність йде. Ось, ну Давайте спробуємо перемкнути на якийсь інший акумулятор і спробувати на ньому, що ж він покаже. Так як на дисплеї на даний момент ми бачили одні дані і спробуємо подивитися, чи вони зміняться. Як бачите, е, напруга 13, а там 12,5. Цих 5 вольта губиться на провідниках. Бо провідники тоненькі і тому так відбувається. І запам'ятаємо, давайте, що опір даного акумулятора батарейки від Nokia, як я її називаю, 20,022 е, Ома, скажімо так, ну, одиниці. Бо знову ж таки поняття відносне, це може бути інший опір бо за рахунок провідників. От, Тому даний акумулятор ми зараз демонтуємо і ставимо давайте 12 амперний, який працював у мене на дирчику. Він перемотаний ізолентою, бо з нього часто багато що витікало. Наш 12 амперний акумулятор, перед цим я сказав, що лилося, мав на увазі, що він часто кипів, так як кришки тут не було, я її І просто пробки стріляли. Тому щоб пробки не стріляли, я надіжненько це все заізолював. Так от, друзі, ми включили акумулятор, він у нас трошечки підсажений, і знову ж таки можна помітити різницю на вольтметрах. Вам, скоріше всього, на дисплеї не видно. Але тут він каже 14,77, а тут 14,6. Ну, в принципі, різниця невелика. Е, ось. Опір, зараз 15-й цикл і опір одразу 0,22. Він був 0,15, скоріше всього, він просто підсів, або я його десь, ну я ніби його не користувався. От, е, Струм заряду 1 А і 7 сотих, і струм розряду 1,51. От, В принципі, акумулятор живенький. Я сподіваюся, він ще попрацює, так як такий акумулятор на ринку може коштувати в районі 1000 гривень. От, Я його думав міняти, а коли знав ціну, зрозумів, що цього ще потрібно якось відновити. От Таким чином ми його відновлюємо. Тобто будемо дивитись, будемо спостерігати за цим, бо він мені сам потрібний. Так, Давайте я продемонструю вам дисплей. От Бачите, 1477. 1,7 струм заряда виставлено на DC-DC. Е, і струм розряду 1,5 А. Ну, 1,48, тобто в цих межах. Опір поки що 22, пройде 70 циклів, він знову почне і знову переміряє опер. Поки що чекаємо. У нас е, пройшло 70 циклів, він обнулився, як бачите, пішов по другому кругу, але дані поки що не змінились, бо він е, вимірює опір на п'ятому циклові. Як бачите, зараз третій, потім четвертий і на п'ятому, по ідеї, він повинен змінитися. Напруга у нас 14,74 е, е, на вольтметрові що на акумуляторі 14,6 при заряді. Ну, Зараз знову росте 13,8,9,14, чомусь в кінці швидко. І от зараз буде п'ятий цикл, і по ідеї він повинен змінити опір акумулятора перерахувати. Ну, давайте поглянемо. Як бачите, трошечки допомогло. Акумулятор постояв на зарядці і е, по мірі заряда його опір падає. У нас тепер опір 19 сотих. От. Е, ідеально повинно бути в районі 5 сотих, якщо я не помиляюся. Але звісно, кожен акумулятор по-своєму, і чим менше, тим краще. От, Тепер давайте перевіримо на решті акумуляторів. Спочатку переплюсованих і найцікавіші ті, які були з нуля, лишимо на кінець. Під час перемикання акумулятора я вимикаю схему для того, щоб якщо я раптом взяв не той акумулятор, так я їх не позначив просто, деякі позначені, деякі ні. Це ще не всі акумулятори, які є. Е, тому я вимкнув схему, підключив один контакт і зараз вольтметром перевіримо, чи це дійсно переплюсований акумулятор. Беремо наш вольтметр, плюс до мінуса, мінус до плюса. Як бачите, 12,6 в холостому режимі. Тепер, друзі, беремо, змотуємо провід із живленням і вмикаємо живлення на саму схему. До речі, що цікаво, при ввімкненні провід поки що знятий на акумуляторі, на дисплеї з'являться такі як зірочки. Давайте продемонструємо. Оп! Квіточка. І все, і одразу у нас пішло. От, І повертаємося до нашого акумулятора. І так, ми підключили акумулятор і давайте поглянемо, що ж у нас є. Напруга на цьому вольтметрі 14,5, я вимкнув підсвітку, щоб було краще видно. Е, тут 14,85, ток е, зарядки 1,1 А, якщо крулити, ну майже 1,2, 18 сотих. Е, струм розряду 1,35 і опір першого, перше враження, скажімо так, про цей акумулятор 0,25. Цикл зараз 19. От, е, Можемо в принципі, також зачекати, подивитися, що буде, і подивитися, чи взагалі зміниться опір. Нагадую, що це переплюсований наш акумулятор. Одним словом, що відбулося? Відбулося те, чого я не очікував, опір навпаки зріс. Е, Як я можу це пояснити? Можу пояснити це тим, що е, банки в акумуляторі, вони, так як він переплюсований, могли частково бути замкнуті. Тобто опір мірявся не на 6 банках, а скажімо так, на 5,5 або на 5 взагалі. Е, ось. Тому під час зарядки банка могла проходити скажімо так, десульфацію і трошки розсульфатуватися. І За рахунок цього опір зріс тимчасово, тому що вона розряджена трошечки. Е, ось. Тому по мірі зарядки акумулятора опір повинен падати. Це нагадую наш переплюсований акумулятор 7 амперний. Е, давайте тепер спробуємо ті скажімо так, зразки, які надали мені з форуму Electric Mobile. І я трошки за них розкажу. Почнемо ми з того акумулятора, який у нас був першим. Зараз, як бачите, на ньому 4,3 вольта. Не знаю, чим видно. 4,3 4,3 вольта, грубо кажучи. Е, зараз ми бикаємо пристрій наш, е, він це все перерахує, пересчитає. Е, це перший зразок, на ньому при старті було 0,44 вольта. І він трошечки, як бачите, у нас ожив. Тому зараз ми його підключимо, ресетнемо схему, тобто зробимо обнулення і спробуємо подивитися, що він нам скаже. З двох акумуляторів цей показав себе краще. Зараз я лише клему покладу, тому воно контакт нормально був. От Одразу у нас 5 е, вольт. 5,5. Навіть лампочка моргає, якщо ви помічаєте. сподіваюсь, нехай так стоїть. І робимо ресет. При ресетові в нас вмикається квіточка. Отак, давайте, щоб це було видно. От, І поки що трішечки чекаємо, щоб він запрацював. Він запрацював у нас. Напруга 5,45, струм заряду 600 мА, струм розряду 970. І чекаємо тепер 5 циклів для того, щоб виміряти опір нашого акумулятора. Вольтметр трішечки відпадає. Якби це вам його поставити. Третій цикл, струм е, розряду ампер і 15 сотих, струм заряду 600 мА. Чекаємо. Четвертий цикл. Залишається лише один, і нам стане ясно, скільки же опір нашого даного акумулятора. І опір 0,51. 51 сота. Е, чесно кажучи, як для акумулятора, в якого 5 вольт, тобто це дві або три банки, то це нормально. Зараз він, ну як нормально, це добре. Це не нормально, але добре. От і зараз таким чином цикли будуть йти, і ми побачимо, чи зміниться щось взагалі чи ні. Пройшли наші цикли і, як можна помітити, опір в нас виріс. Це може свідчити про те, що банки, як я казав, розмикаються. І вони при розрядженому стані мають великий опір і тому їх потрібно зарядити. Тобто акумулятор в принципі розкачується, потрошки банки розмикаються, заряджаються. Ось е, Робочий варіант. От. Ну 0,82. Звісно, потім розімкнеться більше банок, буде ще більший опір, а тоді вже по міру заряду цього акумулятора вони будуть падати. От. Е, ну, давайте перейдемо до останнього акумулятора і подивимося, що він нам скаже. І наш останній акумулятор, який взагалі не працює, скажімо так. Давайте спробуємо заміряти на ньому. Це через мій палець, а так? Нічого. Може клема. Ні, друзі, йому все. Можна, звісно, спробувати підключити, але він буде просто працювати, скоріш за все, як конденсатор. Є ще друга теорія, так як я казав, що банки в нього останні розімкнуті, ось цих дві, вони між собою вода переливається, то є і така ймовірність, що вони е, розбиті контакти. Або відгорів контакт на плюсі чи мінусі. Тобто акумулятор він вийшов з ладу вже з кінцями. От. Ну Можна в принципі, спробувати включити, давайте спробуємо. Останній зразок. Ну і надія про те, що він взагалі буде працювати, вона взагалі зникла. Тому що на дисплеї написали те, чого я ще ніде не бачив. Ну як, я... таке могло бути, але не жодному акумуляторі, який він розряджений не був, такого не ставалося. Е, Так, зараз спробую ще раз приблизити. Я маю на увазі те, що цих два акумулятора які мені дістались з форуму, вони були обидва розряджені. От, Але на даний момент один ожив, а інший ні. Сподіваюся, вам видно. Е, напруга. Холостий хід 1469 і там 14,7, бачите самі. Е, ток заряду 0, ток розряду 0, а опір взагалі е, ерор відсутній тобто акумулятору все, будемо, скоріш за все, розбирати, дивитись до пластин, дивитись до контактів, тобто йому йому вже все. От, На цьому в мене все, друзі. Я намагався тестувати. От, Тобто Він намагається цикли робити, якось щось виміряти, але струму немає. Тобто Цикли йдуть, як бачите, лампочку пробую вмикати, але просто вимикається вольтметр, бо немає на нього живлення, так як тут ноль. Е, Тому, друзі, на цьому в мене все. Е, опис детальніше я також викладу на форум electricmobile.org.ua, силочка, як я казав, буде в описі. На цьому в мене все. З вами був Тарас. Підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарі, завжди радий буду на них відповісти. До нових зустрічей, бувайте!